No. lui, il se lève à 5 heures. Non, avant. C'est bah, parce que s'il ne va pas trop dormir, il va avoir des accidents d'avion. vol <laughs> d'avion. il est à la centrale, là, il, compte les avions, il descend de là. Donc,